هنايا on va oublier le maquillage on va oublier le zag je suis jet laguée ما نعاودلكمش ناعسه واقفه سي تري دور de venir من المغرب حتى لاشين سي بلو ناقص سبعة ساعات ولا زائد سبعة ساعات جو سي ميم بلو الوغ اليوم جيت نشوف ان بو لور لور بارك داتراكسيون pour voir un petit peu comment كيفاش دايرين مي سورتو بغيت نشارك معاكم quelque chose d'extraordinaire اللي لاحظت هنايا في la Chine مشينا لل restaurant جيت نخلي ان بومبوار هما يتبعوني قالوا لي مدام نسيتي الفلوس فوق الطبله قلت لهم non ما نسيتش الفلوس هذاك الشيء قالت لي لا حنا عندنا ممنوع حنا ما كناخذوش ال tips حنا خدمنا كنديروها وزيدوا نخلصوا على ودها شفتي تجي waouh voilà un peuple اللي هما خدام ماشي خدامين خدامين بزاف ودايرين دي ريغ حاجه واحده اخرى كنا كنهضروا مع des amis هنايا chinois. ولدي كان كيهضر معاهم على واحد le livre. قالوا لا انا ما قدرتش نشريه هنايا قال له علاش قال له حيت لو غوفرنمون الى ديسيدي كسي تان ليف ترو فيولون اي دون كيلكا ما يمكنناش نشريوه Donc voilà, c'était une vidéo depuis Ocean Park à Dalian en Chine إيه، مواد جيت لاقي كنت معكم نايد رشاد <laughs> هذا هو <laughs> يفضح فيكم لك بوندون توت لا فيزيت ما شاء الله كاين قوم ربي العالمين ما كاين دفيع ما كاين هوات كاين غير الدراري هكا كلهم سيت ما كاين هوات ما كاين الوالدين كيسبوا كيعايروا ما كاين ضرب voilà كلشي منظم كلشي داير ال service كلشي كيتسنى اطول الشيلو حيت ما شاء الله ملايير الناس ساكنين ملايين الناس ساكنين فيك اللي بغيتي ديرها خاصك ساعه المكانه باش تسناها ساعتين ثلاث ساعات عمر عادي ولكن انتم شوفوا معايا النظام ماشي ما كيدفعش البختون التونيل عامر لا هنا ولا هنا كل كلشي عامر فرانشمون كنحس دوم على هاد الكوتير هنايا عندنا جوج دباز ما كيجي حتى حاجه بغيت الناس اللي يعرفوا هما ملي كتقلقوا على اقل من هي حاجه فقط هي حاجه ساعتين الا قالنا لو سيرفو ديالكم كيتوقف ما كيبقاش خدام معاكم حيت لي زورمون اللي كتكونوا سيفطوا ديال لاكولير تالمون مجهدين خاصكم ساعتين قالنا باش تعاودوا ديماري باسكو سون فو لابيل شي باسيون كما قلت لكم اليوم j'ai eu la chance d'être ici avec des amis euh, chinoises اللي غادي يديوني dans un hôpital alors ça c'est l'interprète المترجمه parce que ما كندويش بالشينويه et ça c'est l'hôpital كما كتشوفوا il est juste magnifique alors اليوم غنمشي نجرب جوج الحوايج غنجرب لاكيبونكتور شينواز اللي هي كيداوي كيدبوا لك واحد لي باري وكيدوزو فيهم الضوء وغادي نجرب اوسي لو كوبينغ لو كوبينغ اللي هي كياخذوا لك واحد بحال هذوك الغلاقات ديال دانون ديالنا حنا القدام ديال الدجاج كيديروا فيهم شويه ديال العافيه ياك كيجيو كيديروا لك لاسبيراسيون سور ليبول راه هانتوما كتشوفوا معايا سا سي لوبيتال تعجبت بزاف على لوبيتال ديالهم كي داير واحد النقا واحد التنظيم واحد داكشي خيالي غنخليكم تشوفوا بيديكم بعينيكم فوالا دونك حنا اون فاي aller Donc je vais pas pouvoir filmer la séance malheureusement mais je vous dirai même bien comment ça s'est passé à côté. Voilà, je suis la dame, mon amie. Et grâce à elle حصلت لي على هاد لو رونديفو سينو ما كنتش نجي لهنا نهائيا دونك ماشي سي لي زانفيرمير شوفوا لي زانفيرمير ديالهم شحال مزيونين افيك هذيك الطريبيش هادي المترجمه ديالنا ريغاردي لوبيتال نقي نقي بخوف ريحه زوينه الناس منظمين انكرويابل سي اللي كاين شتي كيداويو بزاف لي زولتراسون شفتي هنايا للتراسون حتى هي اي فوالا وصلت لعند دكتور دونك غادي نحبس لا سيتي une expérience <laughs> très très très très intéressante donc non seulement كيتكك بالباري ça fait pas mal mais après كيدير لك الضو ça ça fait un peu mal pour stimuler les muscles من موراها كيدير لك هذوك لي كوب اللي ما قلت لكم سي بحال داك الطاسات ديال ديال دانون اللي كانوا عندنا قدام كيديرهم لك بالعافيه وكيلصقهم دونك ابخي مو جو بونس كو جي اون بيتيت مارك دو لابور mais, mais le résultat est juste fantastique, ça va beaucoup mieux, je bouge le bras. Donc je veux vraiment dire merci énormément à mon ami et merci énormément à Daniel à aidé باش ترجمنا باش demain voilà on continue l'aventure toujours à Dalian euh, la médecine chinoise un traitement كنحلم un traitement médecin chinois en Chine ça par rapport à ma checklist done سي سوبر كانت معكم ناهيد راشد ديال هذا هو الله يحفظكم